सह लेंगे थोड़ा सा मेरे इतने करीब मत आओ मगर क्यों मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी तो चल आ रहा हूँ बहन चौथ गाने कुछ इंसान के Help me! A few moments later. खत्म दो मतलब सीजन सेवन भी है अच्छा और और और और ये भी पुराना ही है दो राउंड किए एक फिनिश अच्छा उधर नहीं जाओ स्क्वाड है अली भाई पूरा स्क्वाड है और भी बंदे तुम्हारे मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ मेरा पुत्र छुट्टी car Oh. A few moments later. Oh no! साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो मरना है क्या भोसड़ी के नहीं <laughs> मर गया मादर चोट ला ला ला ला ला kill! क्या माल है यार चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ मैंने मुझे अपने घर जाना है जलवा है हमारा A few moments later Molly. बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं भेज no, no. don't see me death. Killing spree! That's what. Maybe भाई रिवाइव करो जी बहुत नाजुक सूरत हाल है मेरा पुत्र छुट्टी का <laughs> प्रैंक हो गया आपके साथ अच्छा, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं किल क्यों नहीं कर रहा इस बंदे को मार क्यों नहीं रहा इस पर फायर क्यों नहीं कर रहा सो यार मेरे तो किल्स पूरे थे बारह और आगे फ्रेंड्स के जो किल थे वो कह रहे थे कि यार हमारे किल्स नहीं इसको इस वजह से मैंने किल्स नहीं कि उनको मारने दे दिया मैंने कहा चलो आप लोग किल करो मैं देखता हूँ साइड में तो इसी वजह से फिर मैंने किल नहीं किया अच्छा तो यहाँ पे लास्ट बंदा बचा हुआ होता तो है तो हम लोग सोचते हैं कि यार इसको क्यों मारना है इससे टीम अप करके इससे को टोकन वगैरह देते हैं अपने फ्रेंड्स को ये रिवाइव कर देगा जिससे ये है कि हम एक एक किल और कर लेंगे बड़ा हरामी हो बेटा पहले तो वो टीम अपनी करो तो फिर लेकिन कर लेते हैं टीम अप फिर से हम टोकन देते हैं और अपने इसको कहते हैं कि यार जो अपने फ्रेंड्स को रिवाइव करो और मज़े से जाते हैं अपने फ्रेंड्स को रिवाइव करने ये जा ही रहा होता है कि दोस्त को चुनना काटता है तो वो उसे मारने लग जाता है तो उसे कहते हैं कि यार मत मार भाई टीम अप कर रहे हैं वो रिवाइव करे फिर एक एक किल सब कर लेंगे और जैसे ही रिवाइव करते हैं ठीक है और भाई तैयार खड़े होते हैं दोस्त मेरे के यार जैसे ही रिवाइव वो मारे वैसे रिवाइव <laughs> होकर देखो मार दिया से दोस्त ने और अभी हवा में हम बंदे ढूंढ रहे हैं कि यार कहाँ पे हो तो तुम लोगों की ऐसे ही मारो लेकिन मैं इतना डैमेज देता हूँ उनके लिए मुझे मिल ही नहीं रहा होता यार ये देखो अजीब ये देखो यार इसको भी डैमेज दिया ठीक है वो इन दोस्त ने उठा लिया ये भी दोस्त ने उठा लिया मैं लास्ट मंडे को भूल ही रहा होता हूँ कि यार मुझे डैमेज पड़ता है और जैसे मैं फायर करता हूँ तो कैसे उसे हेड शॉट लग जाता है और वही हो जाता है हाँ वॉइस क्वालिटी इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि यार वीडियो में रात को एक बजे बना रहा होता हूँ और मुझे आई हुई है सफ़ वाली नींद और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करना मत भूलिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए